malam yang penuh semangat push sampai bosen tinju dibalas tinju aku tidak pernah berhenti berjalan yang terkuatlah yang bertahan. Welcome to Mobile Legends! Five seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Odet. Oh, Odet oh, yang cantik. Kolek. Aku tidak memiliki simpati untuk para penjahat. ngelek ngelek cocok Beberapa pengagum menuliskan soneta, namun sama sekali hampir tidak berirama. Aku tidak akan membiarkan orang Untuk kekasihku, oh rasa cintaku pada harta. Bertepuk tanganlah untukku. membiarkan orang-orang barbar itu menang dariku. Mereka terlihat di hadapan You have slain an enemy. Layunya elek banget tai. akan Initiate retreat. The enemy has slain the turtle. You have slain an enemy has slain. Namun sayang sekali, hampir tidak berkurang. Launch attack. Jari terpancar Your team destroyed a turret. Enemy Initiate retreat. pahlawan, aku harus mengorbankan rasa cintaku pada Marpa. Ha! Bertepuk tanganlah untukku. Aku tidak memiliki untuk para penjahat. Banyak yang menggunakan pedang, tapi hanya aku ahlinya. Initiate retreat. Shut down. Enemy rampage. Sinyalnya merah. Coba lagi gak merah. Aduh. Untuk kekasihku, Odin. Our turret is under attack. An ally has been slain. menjadi satu dengan pedang. Bertepuk tanganlah Our turret is under attack. Our turret is under attack. Initiate retreat. Our turret has been destroyed. Aku tidak memiliki simpati untuk para penjahat. Banyak yang menggunakan pedang, tapi hanya aku Ha! Initiate retreat. Aduh. Nah, gila. Mereka terlihat sangat lemah di hadapan jiwaku yang sempurna. Rasakan ini. Our turret has been destroyed. Dari kegelapan terpancar sinar. Initiate retreat. Untuk menjadi pahlawan, aku harus mengorbankan rasa cintaku pada Harpa. Beberapa pengagum menuliskan soneta, namun saya tidak hampir tidak berkurang. An ally has been slain.